Yeah. ZR no beat, Yang lixo. Toda introdução tem que falar yeah. Yeah, yeah. Pior é que eu nem gosto muito de Naruto, mas, né? Dropa beat. Tá achando que sempre com a bandana. Sempre com a bandana. Sempre com a bandana. Senta o cu e relaxa ou vai levado giraia. Não é deitar a xgara, tá mais pra tiro na cara. Os boy é rei da vingança, é pico que criança. porra não engana. É os boy de laranja. Sempre com a bandana. Os... Os boy, os boy, os boy, os boy, os boy. Yeah.